E quello che posso dire, insomma, ho cominciato questa esperienza in modo un po' insicuro, non ero certo di ciò che stavo facendo, in quanto ero in un gruppo, le persone erano tutte un po' più avanti con l'età rispetto a me, erano più grandi, io mi sentivo diverso in qualche modo, ecco. Quello che è venuto fuori poi col tempo invece è andato veramente oltre l'aspetto fisico, oltre l'età. Sono entrato in sintonia con tutti voi, mi sono reso conto, grazie alle innumerevoli tecniche che ho imparato, che siamo tutte delle anime in viaggio, insomma. Stiamo seguendo questo percorso. Di conseguenza è stata un'esperienza veramente fantastica, sono sicuro che quello che stiamo facendo è giusto e penso di poter dire veramente la mia nel tempo, di migliorarmi, insomma, di essere veramente d'aiuto a voi e a tutto il mondo. Um, grazie in particolare anche a Master Depe, Pè, um, una persona veramente, veramente formidabile. Ecco.